қайырлы күн о данияр амансың ба аман есен кел төрлет сенің де келетін күнің бар екен ғой айтпақшы сыйлығың үшін рахмет немерем қуанып қалды ойнап жүр оқасы жоқ алмас аға маған сіздің көмегіңіз керек болып тұр айта бер қолымыздан келгенше көмектесеміз біздің орталыққа соңғы үш күнде кірген күдікті автокөлікті компьютерден көруге бола ма терезесі түгел тұмшаланған болмаса арнайы рұқсат қағазы бар шығар енді күдікті автокөліктің қандай болатынын менің жақсы білесіз ғой қызметтен кеткеніме 10 жыл болды бірақ іздестіру жұмыстарын жақсы білемін оны қайтейін деп едің білесіз бе кеше бір науқасымның халі нашарлап кетті біздің орталықта біреу заңсыз дәрілерді сатып жүр бұл оңай шаруа емес науқасым өлім аузынан қалды және бұл жағдай бұрын да қайталанған біреуден күдіктенесің бе ол да мүмкін бірақ анық қанығына көзім жеткізбей ешкімнің атын атамаймын басеке кешіріңіз біздің орталыққа күніне екі жүзден астам көлік келеді оның әрқайсысын қарайтын болсақ үш күнде үлгермейміз кешегі күнді қарайық қане қай уақыттан бастайық түскі үзілістен кейінгі уақыт бейбіттің кабинетінен бастайық мхм қане сағат екінің кезі ер адам ал мына Қабылда қабылдауға жазылмаған секілді мына әйелдің ғимараттың ішіндегі жүрген жолдарын көрсетші және қай көлікке отырды міне шығып келеді ешкім танымас үшін бірден көзілдірік тағып алды бөлесің қарай көр міне маликанжанның пандуспен түсіп келе жатыр тұраққа қарай кетті көлігіне отырды көліктің нөмірі жақындатшы демек бейбіттің қатысы бар ғой солай сияқты жарайды мынаның бәрін флешкаға жазып берші бұл туралы ешкімге тіс жармаңыздар басымыз бәлеге қалып жүрер жақсы аға рахмет сізге жарайды тағы көмек керек болса көмектесуге дайынбыз жақсы құлыным бода ханым ештеңе ойлама ештеңе уайымдама бәрі де жақсы бәрі дұрыс болады менің осыған ассалаумағалейкум уағалейкумассалам сәлем құралай ата ау бізді бір минутқа оңаша қалдыра аласыз ба жарайды қанбай а мынау э, саған алло ассалаумағалейкум даниярмын ғой есіңізде ме иә дәрігер түнде медициналық орталыққа жеткізіп салып едіңіз иә науқасымыз аман есен сіздің маған көмегіңіз қажет автокөліктің ә, э, нөмір арқылы иесін анықтауға бола ма Жаз жазып аласыз ба үш ББА 02. екі. күтім. Мен саған енді келме деп едім ғой. Жағдайыңды білгім келді. Өткен жолғыдан кейін ойлағым екеміз. Не ойладың, Ермек? Өткен жол не болды соншама? жай ғана сүйісу басқа ештеме емес ермек сен жақсы жігітсің бірақ біздің арамызда ештеме болмайды құралай саған не болды маған маған ештеме жай ғана кез келген уақытта өліп кету болмаса былай бәрі жақсы мен саған көмектесе алмаймын ба жоқ негізі иә мен олай былай болып кетіп жатсам атама қамқор болшы жарай оны жалғыз қалдырмашы олай демеші әлі тәуір болып кетесің келістік пе ермек құралай келістік ал енді бара бер бөле әкелудің де қажеті жоқ сау бол ермек сау бол тағы да үйге қонған жоқсың қайда және кім болып істейтінімді білмесем басқа әйелің бар деп ойлап қалар едім қалайсың жаным сәлем шынында жұмысында отыр ма екен деп тексеру үшін келдің ғой иә иә сосын саған түскі ас алып келдім мұнда қолыңа не тисе соны жеп жүре беретініңді білем ғой жанмау енді менің науқастарым бар екенін білесің ғой науқастарым ешқайда кетпейді онда далаға шығып сөйлесейік келгенің жақсы болды кеше мені жұмысқа шақыртып қалған сәт есіңде ме орталыққа келсем онда бір емделуші қыздың жағдайы тым нашарлап кетіпті оның қан құрамын тексеріп едік қанында промидол бар болып шықты мұндай жағдайда кез келген адамның жүрегі тоқтап қалуы мүмкін қайта жүрегі мықты екен ал жағдай қазір қалай бір қалыпты емделуші қыздың дәрігері бейбіт болатын бейбітке хабарласып ала алмаған соң мені шақыртқан болатын қысқасы бұл орталықта бейбіт жасанды дәрілер сатып жүрген секілді бейбіт пе иә сен оған сенімдісің бе нақты дәлелім жоқ бірақ осы нәрсеге көзім жеткізгім келеді бұл ауыр күн екенін түсінетін шығарсың бейбіт ақша үшін ондайға бару мүмкін емес білмеймін білмеймін бірақ айғақтың бәрі бейбітке қарсы қандай айғақтар кез келген дәрігер өзінің науқасына қандай дәрі жазып беріп отырғанын білу тиіс ал сен өзімен сөйлестің бе әрине сөйлестім бірақ ол бәрін жоққа шығарады қандай дәрі екенін мүмкін науқастың өзінен сұрау керек шығар сен қызықсың жаным мен одан қалай сұраймын ол ес түссіз жатыр мүмкін барлық пәле бейбіт емес науқас қыздың өзінде шығар мен өз жұмысымды жақсы білетін шығармын былай ғой данияр сен соңғы кезде жұмыстан басылмай алмай жүрсің барлық уақытыңды осы орталықта өткізесің енді келіп менің інімді кінәламақсың ба мен ешкімді кінәламаймын мен бар болған, не болып жатқанына көзім жеткізгім келеді болды сен ең әуелі өзіңе не болып жүргенін түсініп ал кешір мені мен кеттім уәлихан жақсы қазір айта беріңіз тездеткендеріңізге рахмет жақсы қонағымыздың кім анықтадым о жарайсың тез анықтапсың ғой балғанбаева әсел оразқызы 1964 жылы туған осыдар шығаратын компанияның директоры менің тәжірибеме сүйенсек бұл істе көп сәйкестік бар сияқты қателессе екен ол онда бірақ айғақтар анық енді не істейсің әуелі осы компанияның немен айналысатынын анықтауымыз керек көмектесесіз ғой әрине көмектесеміз жақсы қазір алло жандос жүргізуші куәлігі бар ма жақсы мен кабинетіме кел сөйлесуіміз керек рахмет аға жақсы басеке шақырдыңыз ба иә иә кір мына жерге баруым керек ол жақта фармацевтік компания бар кеңселерінде не болып жатқанын өз көзіңмен көр қандай дәрі сатады және де өндірушісі кім осының бәрін анықта түсіндің ба бұл компанияның несі ұнамай қалды соны өзің анықта егер де э, кеңседен ештеңе аңғармасаң онда анда жерде нөмір жазылып тұр осы көліктің соңынан түсесің бұл көлік біздің бейнекамераларға түсіп қалған ә, қайда барады соның бәрін жазып отырасың сосын маған айтып бересің түсінікті ма иә yeah. мен немен жүремін Мен көлігіме мінесің жарайды қашан кірісейін дәл қазір болады жігіттер Sarah болат қалыңыз қалай амансыз ба денсаулығыңызды тексерейін деп келіп едім иә дәрігер қане бір қалыпты еш жеріңіз ауырып мазаламай ма тыныс алу кішкене қиындап тұр иә отадан кейін бірден тыныс алу қиын болады бірер аптадан кейін ағзаңыз қалпына келеді дәрігер иә сізге өте ризамын осының барлығы менің басымнан өткеніне сене алмай тұрмын мен өзім заңгермін егер көмек керек болса әрқашанды дайынмын жақсы құдай мені осы өмірімдегі істерімнің бітпегенін білдіргісі келген шығар ендеше ешқашан бітпесін бәрі жақсы болсын рахмет сізге дәрігер ал мен басқа да науқастарға барайын сауығып кетіңіз рахмет сізге жақсы сәлеметсіз бе сәлеметсіз Есім иә. есімім ербол әсел оразқызына дәрі дәрмек сатып алу жөнінде келіп едім жақсы жүріңіз мына жақта Әсел әсіл оразқызы стармият орталығынан сізге бір кісі келіп тұр кірсін кіріңіз саламатсыз ба сәлеметсіз бе әсел оразқызы ербол отырыңыз стармет орталығы дедіңіз бе иә бұрын соңды естімеппін ол қай жерде орналасқан а, біздің мекеме жақында ашылды ә, жаңа ауданда халыққа қызмет көрсету орталығының қасында иә Незде не іздеп жүрсіз бізге мемлекеттік тізімде бекітілген ә, дәрі дәрмекпен қамтамасыз ететін сенімді өкіл керек онда дұрыс келдіңіз деп ойлаймын өйткені біздер қаладағы ең үлкен ауруханалар мен орталықтарға қызмет көрсетеміз тамаша мына біздің сайтқа кіріп тауарлармен танысып шықсаңыз болады бағаларын да көріп шығыңыз жақсы ал сіздерде мемлекеттік тізімде бекітілмеген дәрілер бар ма біз қылмыстық іспен айналыспаймыз түсінеміз сіз ондай дәрі дәрмектердің айналымға өтіп кетпеуін үкімет қатаң бақылайды егер бұл сұрағыңызды құқық органдарына айтсам не болар екен ә, ешкімге хабарлаудың қажеті жоқ біздің заңгерлер ә, сіздермен келісімшартқа отыру үшін сіздермен хабарласады иә жақсы сізбен жұмыс істеп кетеміз деген ойдамын әрине ол не дегеніңіз танысқаныма қуаныштымын сау болыңыз табыс тілеймін иә сау болыңыз стармет тексеру керек Ондай сұрақтарды шешуге әлі жас сияқты ako'y maka. рұқсат қағазыңыз а құрылыс базары осы ма жоқ қоймаға кіру үшін рұқсат қағаз керек а кешіріңіз қателесіп қойма иә айта бер қысқасы сіз айтқан кеңсеге бардым былай сыртынан қарағанда жаман емес ә, өзімді медициналық орталықтың қызметкерімін деп таныстырдым дәрі дәрмек керек дедім ә, директоры әсел деген әйел мен олардан тыйым салынған дәрі дәрмек бар ма деп едім ондаймен айналыспаймыз деді сосын мен ол кісіні аңдыдым ол бірден қоймаға барды қоймаға мен де кірейін деп едім мені кіргізбеді негізі бұл жерде бір шикілік бар иә түсінікті ал күзетшілер саны неше біреу кілтті берші жарайды кеттік иә міне мына кісілердің тізімі компьютерға енгізу керек жақсы аға көмектеріңіз керек болып тұр Жақсы шақты еске аламыз ба міне осы жер сен осы жермен шықтың ба иә міне осы жер данияр тоқта сендей дәрігерлік керек болады өзім бірінші барайын кім бұл әселден жүк алып келдік қандай жүк бізге жүк туралы айтқан жоқ ашпасаң онда қалдырып кетемін осы жерде сосын өзің жауап бересің şaşırdığım buradaki bu. сәлеметсіз айтыңызшы төртінші палатада науқасқа мына дәріні сіз егіп пе едіңіз иә мұны сізге бейбіт алатұлы беріп пе еді иә жай сұрадыңыз ба дәрігер жақсы рахмет құралайға мына дәрін сен тағайындап па едің түк білмейсің сен данияр солай ма жауап бер осындай дәрі деп өзі сұраған болады дәрігер менің ауруымды емдеу мүмкін емес дегенсіз түптеп келгенде бәрібір жүрегім тоқтап қалады екен сол себепті сізден сол сәтті тездетуіңізді өтінемін түсінбедім сізді менің қиналғанымды тоқтататын дәрінегі неге аласыз ба мен келіспеуге тырыстым олай болса өз өзіме қол салам деді түсінші мен данияр мен тек оның азабын жеңілдеткім келді иә дәрігер түк түсінсем не үшін мен бәрібір өлем түсінесіз ба ажалымның қай күні келетінін күтіп отырғым келмейді мен бұны әдейі жаздым дәрігерлерге жауапкершілік артылмау үшін мен бұны өз еркіммен жаздым түсінесіз ба құралай ашуыңды бас қарашы маған бұл сенің өмірім, түсінемісің бұл ойыншық емес о Қытықтап қойыңыздар мені менің өмір сүргім келмейді сізге не болған толқын данияр қадылы мен жүрегім ауырып жүрегі ауырып тұр данияр тоқаң суырып алыңызшы жүрегімді суырып алыңызшы Қайырлы ұлым. Ояндың ба? Тұра ғой. Жүр. Жуынайық. Тұра ғой. Міне, қара қандай әдемі киім сенде. Қара. Тұра ғой, тұра ғой, тұра ғой, тұра ғой. Тәттім сол, тұра ғой. Міне, тұра ғой, тұра ғой. Келе ғой. Тұра ғой. Міне, қара. Міне, қара қандай әдемі киім бар сенің. Тұра ғой. Тұра ғой. Міне, қара. Міне, қазір, қазір, қазір. Мен сені киіндірем. Екеуміз жуынамыз иә о жарайсың не не міне міне тұра ғой тұра ғой тұра ғой балам мен тұра ғой тұра ғой міне киіп алдың қарашы жүре ғой не оп оп кел ағым оп кел тұра ғой тұра ғой оп жүре ғой жарайсың жүр жүр жүр жүре ғой жүре ғой жүр жүр жүр жүр жүр жүр жүр жүр жүр кімдер олар кеше төртеу басып кірді сізден жүк әкелді деген соң есікті ашқам одан ар ештеңкесінде жоқ зорлы балам қара анаң саған тамаша дәмді ботқа пісіріп берді а деп аузыңды аша ғой тағы да аша ғой а де а бәрі түседі қазір түседі алдыңа қара компот компот іш компот іше ғой іше бәрін төгетін болдың ғой іш деймін болды болды қой мынау не енді дамир қойсаңшы жеш дұрыстап уақытта үйге қонбапсың иә кеше түнгі кездешілікте болған таңертең бос үйге келуге болады ғой бұны қалай түсінейін данияр әйелің ұлың бар екенін ұмытып кетесің ба сен жан мен сенімен жұмысым білесің ғой кеше бір науқас есірткіні шамадан тыс көп пайдаланып өліп қала мында ал екіншісі мас есінен айырылып құлап қалды. соларды қарадым <sighs> маған бәрібір сен бізге керексің дәмер екеумізге сабыр етші кешке үйге барамын ал қазір маған науқастарыма бару керек көріскенше мұқият тыңдап отырмын күтпеген жерден келді қарсыласып үлгермедім мені байлап заттардың бәрін қиратып салды көрсең де танисыңдар ма иә мынау болды ма иә иә болды болды бұл кісі күндіз де келген боссыңдар қайырлы таң қалыңыз қалай ой сен сұрама мен айтпай ақ қояйын нашар бұл не физертінді ертінді қаныңыздағы тұздың мөлшерін қалпына келтіру керек кеше ішімдікті көп ішіп қойыпсыз иә іштім жеті жыл болды ішпегеніме дәрігер өтешов қатты ашуланды ғой ал менің жаным жаралы мынаған қол қойыңыз бұл не қағаз өлім жазасы туралы үкім бе жоқ аурухана тәртібін бұзғаныңыз туралы акт дәрігер өтешев кеше сіздің кесіріңізден басшылықтан сөз естісіз ғой егер осындай жағдай қайталанатын болса жауапкершіліктен бас тартып өзіңізге артамыз рахмет Кеше не болды өзі кеше данияр әлімханұлы кешкі аралауда жүрген менімен сөйлесіп тұрған кезде сіз кірдіңіз кішкене ішіп алғансыз массың де иә мас мені құттықтап қоюға болады дедіңіз де не үшін екенін айтқан жоқсыз иә айтпақшы менің күйеуім маған маңызды жаңалығын жазып жіберді басқа жанды жолықтырдым сенде бәрі жақсы болады деп үміттен сөйтіп енді менің басым бос азат әйелмін Осына оп оңай айтып отырсыз ба қайтем енді ештеңені өзгерте алмаймын маған кофе алып келші толқын апай сізге кофе ішуге болмайды ғой апай апай апай апай болмайды иә қызым ау бұл өмірде талай нәрсе істеуге болмайды ал маған маған енді бәрібір мен сізге мұнда мүлдем келмеңіз деп едім ғой мынау қойманы талқандағандарың үшін төленетін шығынның есебі қандай қойма туралы айтып тұрсыз қандай ақша түсінбедім жалтарма бәрін түсініп тұрсың кеше сенің адамдарың келіп қойманы талқандап кетті сондықтан барлық шығынды өтеп беруіңді талап етемін шынымды айтсам мен сізді мүлдем түсінгенім жоқ мына жігіт кеше біздің кеңсеге келіп дәрілер сұрады ал кешкісін қойманы талқандап кетті қысқасы шығынды қайтаруға үш күн уақыт беремін болмаса әңгіме басқаша болады түсінікті ма түсіндім саламатсыз ба ербол сәлеметсіз бе сіз кеше біздің қойманы тексеріп кеткенсіз ба Ха, не айтып тұрғаныңызды түсінбедім бәрін түсініп тұрсыз сіздер сағып кеткен күзетші өзіңізді танып қойды сіздің келгеніңіз маған қымбатқа түсті өтеуін күтем. әйтпесе біздің дәрілер өзіңізге керек болып қалуы әбден мүмкін аман бол